En réalité, la neutralité du net, c'est l'universalité du net. Ça veut dire que tout le monde connecté à Internet a accès à tout Internet et peut participer à tout Internet. Au commencement, l'homme créa les zéros et les 1 et il vit que cela était bien. Alors, pour les mettre en commun, il fit une grande fête et créa Internet. Comme l'homme était infiniment sage, il voulut qu'Internet soit ce lieu de partage, dans lequel les humanités puissent s'entraider, s'exprimer, sans distinction de sexe, de religion ni d'âge mais un jour où il était sûrement d'une humeur moins bonne, il créa l'État et les géants télécoms. Quelques jours plus tard, les géants assemblés vinrent lui rendre visite au petit matin et lui tinrent ce prêche. Homme Certains de tes amis sont fort bien dotés, mais d'autres sont clairement dans la dèche. Désormais, nous livrerons les paquets prioritairement à ceux qui nous donneront le plus d'argent. Puis vers midi, l'homme reçut un courrier de l'État qu'il avait créé pour rien jusque-là, dans lequel un certain nombre de mots listés étaient suivis de la mention prière de censurer tous les paquets contenant au moins l'un de ces mots-clés. Alors que le soir tombait, l'homme réfléchissait. Il eut soudain une idée. Il convoqua l'État et lui dit ⁇ État !⁇ j'ai décidé de créer la loi et c'est toi qui t'en occuperas. Alors grave ceci dans la cire de ta plus belle tablette. Plus jamais il ne sera porté atteinte à l'universalité du net. Plus jamais aucun paquet ne sera discriminé. Plus jamais un 0 ou un 1 ne sera filtré ou priorisé. Par rapport à son 0 ou à son 1 voisin. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen connecté. Article 1er. Le problème aujourd'hui, c'est que des intérêts industriels d'une part et politiques d'autre part rêvent de porter atteinte à cette universalité. Il faut un être neutre, il faut un être universel. Il y a déjà un certain nombre de pays au monde qui ont fait le choix d'imposer cette neutralité du net, qui ont donc inscrit dans la loi qu'Internet doit être neutre et que les opérateurs n'ont pas le droit de violer cette universalité.